Nome? Josiani. Gema. Cognome? Felix. Morales Espinosa. Nazionalità? Brasile. Argentina. Da quanto tempo conosci Alex? Quattro anni. Eh, un anno, 10 mesi e 12 días. In che lingua comunicate? Español. En español. Quale lingua Alex parla meglio? In mm, español. Inglese. E quale lingua Alex parla peggio? Italiano. Eh, italiano. Sapevi cos'era il baseball prima di incontrare Alex? No. Eh, no. Cosa hai pensato quando Alex ti ha detto che era un professionista? Che era famoso. Ah, mm, come che mi stava dicendo... Mm, sé, no che era un profesional, los profesionales Che pensavo, como non sapeva che era el béisbol, sé, alguien conosciuto, nada más. Che faccia fa Alex quando torna a casa dopo aver perso una partita? Mmm... perché non tiene mucha, cioè, no, no, no hace nada. Che faccia fa Alex quando torna a casa dopo aver vinto una partita? Dai! Qual è la cosa più romantica che ha fatto Alex da quando è stato insieme? Uh, ah, se ha regresado de Italia de sorpresa a Estados Unidos una settimana prima de mio compleanno. E una cena mi ha sorprendido. sin que yo supiera. Yo pensaba que estaba en Italia y estaba a mi lado. Ah, que me, me ha pedido compromiso en el cine. ¿Cómo em, come fai el tifo cuando estás allo stadio? Um, rezo. <laughs> Eh, cuando estoy en casa o si estoy haciendo algo, bueno, me pongo a ver la partida, solamente que hago lo mismo que cuando hago en el estadio, trato de no mirar fijo, pero hay momentos que cuando está por lanzar hago como un ruido haciendo... hasta que lanza. ¿Cuál es el país más bello donde has vivido con Alex? Italia. Italia. ¿Y quello más bruto, más noioso? Arkansas, en Estados Unidos. Yo creo... No, Argentina es linda, porque tiene muchos lugares lindos. Pero la, parte de, del transporte público de Argentina con Alessandro. Qual è la frase o la parola che dici ad Alex quando ti fa arrabbiare? Poha mano. No, prefiero non lei. Quando ti accorgi che mentre parli Alex non ti sta ascoltando? Mm, sempre mi ignora. Perché sta mirando a un punto fijo e pone una cara come diciendo che, que espera che io non le pregunte nada, perché seguro che no, deve sapere di de lo que estaba hablando. Entonces. ¿Cómo gestis la scaramanzia? ¿Hay un comportamiento habitual? Si él, si no estoy mirando la partida y le está yendo bien, no la miro. Y si la estoy viendo y está yendo mal, la dejo de verla. Eh, no, solamente que me pongo como a mirar un punto fijo, eh, como para no ver el resultado de, de cómo lanzó o algo. Y si hay veces que, por ejemplo, si lo veo y le va mal, trato de, como de, no escuchar, o estoy en casa como no mirar mucho. ¿Cuál es la situación más extraña que vivido vivido en el béisbol? cuando estoy en la partida viéndolo y hay muchachas atrás diciéndome que le gustaría estar con él o cualquier cosa así. Y yo calladita, sabiendo que es mi esposo, pero no digo nada. Mm. Eh, bueno, como estamos en Japón, y lo conocí en Japón, eh, un día una mamá de un, hincha eh, me trajo una comida que se llama un evento para que pueda comer en el estadio mientras miraba el partido, solo que la comida era horrible y para quedar bien con la señora tuve que abrirlo y comerlo sabiendo que me estaba mirando, entonces tuve que girar haciéndole un gesto de que estaba bien la comida, pero la verdad que olía horrible y nada, tuve que estar todo el partido con, ese, con esa comida ahí encima mía. ¿Qué cosa voy a decir a la tu colega ¡Qué suerte que con esa bambina que van a hacer ahora, que Dios los bendiga y que sea por muchos años más. Y miro adelante para cuando vayamos juntos a en trips con los niños. Bueno, que fue un placer conocerla, que me alegra mucho que uno de los mejores amigos de mi marido está acompañado de una mujer muy linda, tanto por fuera y por dentro. Y nada, que les deseo lo mejor por el futuro que les espera. saluda la otra. ¡Chao! ¡Chao!